Բարև ձեզ։ Ուզում եմ երկու խոսքով խոսել bioinformatics-ի մասին, ներկայացնել նա ինչ է եւ ինչի համար։ Շեշտեմ, որ ես այս բացատրությունը տալիս եմ որպես ծրագրավորող, այսինքն ծրագրավորողի տեսակետից։ Անցանք առաջ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ սկսենք համակարգիչներով։ Մենք գիտենք, որ համակարգիչները ուրեմն աշխատում են կոդով։ Կոդը որոշում է, թե համակարգիչը ինչ պետք է անի, այսինքն իր դերը, չէ՞ այդ կոդը, որ համակարգիչը հասկանում է, բաղկացած է 0-ներից եւ 1-երից։ Բայց այդ լեզուն, որը որը արտահայտվում է 0-ներով եւ 1-երով, բավականին դժվար է հասկանալ, սովորել եւ նրանով ծրագրավորել։ Հետևաբար, մենք որպես ծրագրարող սովորում ենք ավելի պարզ լեզուներ, C++, JavaScript, C# եւ այլն, եւ գոյություն են թարգմանիչ ծրագիրներ, որոնք որ թարգմանում են այդ լեզուներից դեպի այս լեզու։ Այսինքն այն ինչ որ դե- դուք ձեր աչքի առաջ տեսնում եք, դա լեզու է։ Դա լեզու է։ Ուղղակի գրում ենք այդ լեզուն օգտագործելով միայն մեկեր եւ զրոներ, այլ ոչ թե if, while, then, function եւ այլն մնացած ստրուկտուրաները, որի մասին դուք գիտեք, բայց այդ ամեն ինչը արտահայտվում է մոտավորապես այս լեզվով։ Okay, մեկից թարգմանվում է դեպի մյուսը։ Հիմա անցանք առաջ։ Բարձում է, որ կենթանիները, բույսերը, նույնիսկ վիրուսները իրանք էլ ունեն կոդ, որը որոշում է իրենք ոնց են աշխատում եւ իրանք ներքին ստրուկտուրան, okay? Եվ ողջում է, որ այդ կոդը, որը բաղկացած է ոչ թե 0-ից եւ 1-երից, ինչպես որ համակարգային կոդը, այլ 4 տարից A, T, C եւ G տարերից։ Այդ կոդը բացի դրանից, որ արտահայտում է թե ինչ պետք է ստեղծվի, ինքը նաեւ ունի իր մեջ լոգիկա, այդ լոգիկան որոշում է, թե երբ ինչ-որ մի սուկտուրա պետք է ստեղծվի և ինչ քանակով, okay, սա շատ կարևոր է, ուրեմն անցանք առաջ։ Ուրեմն պարզվում է, որ այդ ATC և G կոդը ինքը, երբ որ ուզում է արտահայտի այդ ինչ որ պետք է ստեղծենք, ինքը նախ եւ առաջ պետք է թարգմանվի։ Okay? Ուրեմն կա թարգմանիչ, կարելի ասել ծրագիր, հա, որը թարգմանում է նրանից դեպի մի հատ ուրիշ ստրուկտուրա, ուրի դեպի ուրիշ լեզու, որը բա էլի բաղկացած է 4 տարրերից, ուղղակի այս 4 տարը մի տարով տարբերություն է, այսինքն CGUA այս բaragայում, այդ այդ նոր այդ լեզուն կարելի է կոչել RNA, ինքը ուղղակի ուրիշ լեզու է, որը արտահայտում է մոտավորապես նույն բանը։ Հետո ինչ է ստացվում, որ այդ RNA-ը էլի տենց երկար, տենց տարրերի շղթա է, եւ մենք կարող ենք բաժանենք այդ տարրերի շղթան 3-3 հատիկների։ Okay, առաջին 3-ը, հետո հաջորդ 3-ը, հետո եւ այլն։ Ամեն այդ 3 հատանոց տարը մենք անվանում ենք codon, okay, codon։ Դա իրականում որոշ չափով նմանվում է, երբ որ մենք binary մասին ենք խոսում, այսինքն այդ 0-երի եւ 1-երի, երբ որ մենք խոսում ենք մի այդ թվի մասին, ասում ենք binary digit կամ bit, հա, մի հատ bit-ը, դա մի հատ այդ 0-ից եւ 1-երից է, հա, իսկ 8 հատը ասում ենք byte, Այս պարագայում մենք ասում ենք, որ ուրեմն 3 հատանոցը, այս տառերի անվանում ենք նրան կոդան։ Այդքան բան։ Հիմա ինչով են կարևոր այս կոդոնները։ Ամեն կոդոնը որոշում է, թե ինչ amino acid molecule է ստեղծվում։ Ինչ է amino acid molecule-ը։ Ինքը տենց ստրուկտուրա է, որը կպնում է մնացած այդ amino acid-ներին եւ ստեղծում է մի շղթա ամեն այդ ամինո ասիդները, ամեն այդ շղթայի մի հատիկը ունի որոշ հատկություններ։ Այդ հատկություններից ելնելով, այս ուրեմն ամինո ասիդները սկսում են ջրից եւ իրարից բրբրթել, մեկը մյուսին քաշել, մեկը մյուսից քաշվել եւ հետեւաբար այդ շղթան սկսում է սենց ծալվել, ծալվել, ծալվել, խճճվել եւ ընդունել ինչ որ մի իրավիճակ, ինչ որ մի ստրուկտուրա այդ ստրուկտուրան որոշում է այդ բանը, որին իմիջիալոց մենք անվանում ենք սպիտակուց, protein, այդ ստրուկտուրան որոշում է իր դերը, թե այդ պրոտինը, այդ սպիտակուցը ինչ պետք է անի մեր մարմնի մեջ, իր դերը։ Հետևաբար մեր գենետիկան, մեր DNA-ը, մեր ATC եւ G այդ տարերը, երբ որ դառնում են RNA-ի, հետո դառնում են այդ շղթան, հետո այդ շղթայից դառնում են պրոտեին, որը sense sense խճճվում է եւ ունենում այն ինչ որ ստրուկտուրա, այդ ստրուկտուրան էլ որոշում է իր դերը, թե ինքը ուրիշ ինչ բաներին, պրոտեիններին կարող է կպնի, ուրիշ ինչ մոլեկուլներին կարող է կպնի, տանի, բերի, ջարդի եւ այլն։ Այսինքն, խնդրեմ, շղթան մոտավորապես աշխատում է այսպես, որ ունենք ուրեմն մեր ընդհանուր ուրեմն ATC եւ G լեզուն, հա, DNA-ը, որը ուրեմն թարգմանվում է կամ compile-ը արվում, կարելի ասել transcribe-ը արվում դեպի RNA, որը մի հատ ուրիշ լեզու է, կարելի ասել։ Եվ այդ ուրիշ լեզվից մենք ստանում ենք այն ավելին այն նյութային իրավիճակը, այդ amino acid-ները, որոնք որ կպնում են իրար Եվ հետո այդ շղթան սկսում է ծալվել ու ստանալ ինչ որ մի յուրահատուկ ուրեմն պրոթեին, հա, սպիտակուց։ Եվ ելի եմ ասում, ինքը նայած ոնց է ծալվում, դա որոշում է իր ստրուկտուրան, որը նաև որոշում է իր դերը։ Հիմա, իսկ ինչ է բioinformatika-ն։ Բioinformatika-ն դա նա է, որ մենք փորձում ենք այդ ամենը ուսումնասիրել ինքը օգտագործում է բիոլոգիան, այսինքն կեցաբանությունը, այսինքն այն ինչ որ մենք գիտենք, ուրեմն այդ այդ բոլոր լեզուների մասին եւ մոլեկուլների մասին, ինքը նաեւ օգտագործում է մաթեմը եւ համբյուտերային գիտությունը։ Այդ ամենը կապցնում է իրար, որպեսի ուսումնասիրի այս ամենը, հա, ուսումնասիրի թե օրինակ ինչ գենետիկ ուրեմն կոդը բերում է ինչ տիպի պրոտիններին եւ որը վերջում բերում է ինչ արդյունքներին եւ այլն եւ այլն հիմա ձեր կարող է հարց է ցակում լավ օքեյ բայց ուրեմն համբյուտերները ինչ կապ ունեն ուրեմն այդ ուրեմն կենսաբանական իրավիճակի հետ բացատրեմ ուրեմն ստացվում է որ կան ուրեմն տենց մեքենաներ որոնք որ կոչվում են sequencer-ներ հա որոնք որ ուրեմն ընդունում են այդ ուրեմն DNA-ը այդ ATCG այդ այդ տարերով ունեցող այդ լեզուն եւ կարողանում են նրանք կարդան։ Եվ կարդում են դրան, եթե այդ ինֆորմացիան կարող են գցել ինչ-որ ֆայլի մեջ, կոմպի մեջ։ Ու ինչ է ստացվում, որ հիմա մենք որպես ծրագրավող կարող ենք բացենք այդ ֆայլերը եւ այդ կոդը ուսումնասիրենք։ Այդ կոդը կարող ենք համեմատենք ուրիշ կոդերի հետ, օրինակ։ Կարող ենք փորձենք որոշ էքսպերիմենտներ անելով հասկանանք, թե դերը տարբեր մասնիկների այդ կոդի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ նույնիսկ կենցաբանությունը վերջում նորից վերում է ծրագավորման։ Հիմա հարց երևի ձեզ ցակումը, թե ինչի համար էս ամենը։ Ինչի ենք մենք խորանում գենետիկայի մեջ, ինչի ենք մենք խորանում կոդերի մեջ, հա, կյանքի կոդի մեջ, որպեսզի հասկանանք նա որ ոնց է աշխատում իր դերը, իր խնդիրները, որտեղ է նա ջարդվում, որտեղ է նա խնդիրներ առաջացնում եւ այլն։ Ում է էս ամենը պետք մի խոսքով խնդրեմ կարծում եմ այս նկարը ավելի է ասում, քան իմ խոսքերը, բայց որ մոտ, մի քիչ ավելացնեմ։ Ուրեմն, երբ որ դուք գնում եք բժիշկ, բժիշկի կամ ձեր երեխային, երբ որ դուք տանում եք բժիշկի, բժիշկը նայում է եւ մոտավորապես հասկանում է, օքեյ, ձեր ձեր երեխան երևի ունի այսինչ այսինչ հիվանդություն եւ տանում է այն դերը, որը հիմնականում աշխատել է լիքը ուրիշ մարդկանց վրա, չէ՞։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ ամեն մարդ ունի մի քիչ տարբեր գենետիկա, իմ գենետիկան, ձեր գենետիկան եւ ձեր ուրեմն երեխայի ջինոմը, գենետիկ կոդը մի քիչ տարբերվում է իրարից։ Հետևաբար բոլորին ցույց տալ նույն մոտեցումը, երբ որ մենք գնում ենք բժիշկի, նույն դեղերը, նույն ամեն ինչը, դա սխալ է, որ մենք որովհետեւ մենք տարբերվում ենք։ Երևի նկատել եք, որ կան մարդիկ, որոնք որ COVID-ի ժամանակ ոչ մի բան չեն զգում, ու կան մարդիկ, որոնք որ սարսափելի հիվանդանում են Ու դա նրանից չի, որ մեկը ավելի առողջ է, մեկը չէ, գենետիկ խնդիրներ կան։ Մենք տարբերվում ենք իրարից։ Հետևաբար որոշ բաներ ավելի ուժեղ են ազդում որոշ մարդկանց վրա, քան մնացածի։ Հավանականությունը, որ մարդ կարող է ունենա քաղցկեղ, նաև գենետիկ կոմպոնենտ ունի։ Երբ որ մենք սա այս ամենը ավելի լավ ենք հասկանում, մենք կարող ենք ավելի լավ բժշկական մոտեցում, մոտեցում ցույց տանք, հա։ Հիմա ձեզ երևի հարց է ցակում, օքեյ, լավ միտք է, ես ես մի քիչ ծրագրավորող եմ կամ գիտեմ մի քիչ ծրագրավորում, կենսաբանությունը շատ հետաքրքիր է, ուզում եմ օգտակար լինեմ, ինչպես կարող եմ սկսեմ ոնց որ ակտիվ աշխատել այս այս ոլորտում, ինչպես կարող եմ ոնց որ մտնեմ այս ոլորտ։ Ես կարողացեի սկսել այսպես։ Ուրեմն իմ մոտիկ ընկերուհին կազմակերպել է մի հրաշալի ամառային կուրս, որտեղ որ իրանք անցնելու են հն bioinformatics ուսումնասիրելու են R, Python որպես ծրագրավորման լեզուներ եթե JavaScript գիտեք առաջարկեմ որ միանաք որովհետև շատ շուտ կսովորեք այդ դետալները եւ իհարկե կենսաբանության կոնցեպտներ են սովորելու եւ սկսելու են ուրեմն ուսումնասիրել ռեալ խնդիրներ որը կլինի շատ հետաքրքիր եւ վերջում ամենաուժեղները պոտենցիալ կունենան ուրեմն շարունակել տարբեր ուրեմն գիտնական թիմերի հետ։ Նենց որ կարաչարկեմ դիմել անպայման ինքը շատ հետաքրքիր ոլորտ է bioinformatics-ը եւ ունի շատ ուժեղ ապագա, որովհետեւ քանի գնում է եւ կենսաբանության ուրեմն գիտելիքներն են շատանում եւ ուրեմն համբյուտերային գիտության գիտելիքներն են շատանում եւ երբ որ այդ երկուսը ուրեմն կապցնում ենք իրար, մի հատ լրիվ ուրիշ բան է ստացվում։ Նենց որ հույսով եմ ես քանը parser, հույսով եմ հետաքրքիր էր, մենք շուտով կհանդիպենք։